cidades o que xa se está lendo en todas as cidades deste país. O pasado 22 de marzo no 2014, un millón de persoas nos manifestamos en Madrid convocadas por centos de organizacións sociais, sindicais e cidadáns para protestar pola situación de explotación, miseria, recortes e ataques aos dereitos máis básicos que estábamos a atravesar. Ali estivo a columna galega, apoiando a necesidade de combater tanta agresión. Transcorrido un ano, as condicións de vida do povo, provocada polos gobernantes, fiéis lacayos do capitalismo máis veroce, voraz e desaparecido, despiadado e os seus cómplices nas súas políticas de desmantelamento dos servizos públicos e dos dereitos sociais non variaron ningún átomo. Agás as maquillaxes electoralistas interesadas. máis ben, polo contrario, segue medrando a dor e o desastre por todos lados, tras anos de políticas contrarias ao povo, co incremento da pobreza e da represión volvemos a Madrid. Volvemos a Madrid o próximo 21 de marzo para denunciar que a complicidade entre o Fondo Monetario Internacional, o Banco Central Europeo e a Unión Europea cos poderes políticos e empresariais leváronnos a unha situación terrible. No, no Estado No Estado español, o 25% da infancia sufre desnutrición e mesmo hai moita xente que pasa fame. Hai máis de 10 millóns de persoas pobres, cobrando menos de 600 euros ao mes, 700.000 familias sen ingresos e máis de 3 millóns de persoas sen emprego e sen prestacións. Hai 5 millóns e medio de persoas no paro, e quen ten a sorte de asinar un contrato o fai en condicións de precariedade impostas moitas veces na obriga de antepoñer a necesidade da supervivencia á propia dignidade. Desaparecen dereitos laborais básicos, nos impoñen a xornada, a categoría e o salario, os contratos dignos con salario suficiente pasan a ser historia. Conxélanse as as condicións para chegar dignamente á xubilación. Reprímese selectivamente a sindicalistas e activistas sociais, así como as súas organizacións, resultando dúcias de persoas condeadas a cadea por manifestarse ou secundar folgas e impoñernos milleiros de multas que buscan romper a mobilización popular. Milleiros de persoas son expulsadas das súas vivendas. Négaselle asistencia sanitaria a millóns de persoas, chegando a negar medicamentos que poden supoñer a curación de enfermidades mortais. Condénase a mocidade a emigración. Entrégase o territorio, a auga, a natureza, a voracidade depredadora do capital, destruindo o medio e o futuro. Destrúese a economía agraria e pesqueira. Execútanse políticas cruéis, xenófobas e inhumanas coas persoas inmigrantes. Entre